असलम welcome to V O B S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हम अपना एक और नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं में दो सौ एक तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सारे चैनल बनाए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिल सकें तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि इसमें टोटल जो है क्योंकि और लेक्चर में फोर्टी फाइव लेक्चर्स होते हैं वन टू फोर्टी फाइव तो इसमें ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ जो है वन से लेकर फिफ्टीन तक आपके लेक्चर हैं ठीक है वन टू एट जो है वो आपके मिड टर्म में आएंगे और एट से फिफ्टीन आपके फाइनल टर्म में आएंगे तो लेक्चर नंबर वन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर वन है हमारे पास फेथ ठीक है अब फेथ में क्या होता है फेथ में हम लोग को तीन चीज़ें डिफाइन की गई हैं definition of faith basic principle of faith और द फ्रूट ऑफ फेथ ठीक है तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेथ क्या है कि हमारे पास फेथ अल्लाह यानी हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है तोहहीद यानी मलनेस ऑफ अल्लाह यानी तोहद का मतलब है एक यानी एक इसके अलावा कोई शे नहीं ठीक है अगर करमा चाहिए तयबन पाक ला मोहम्मद रसूल ठीक है फेथ इन प्रॉफिट क्या यानी अल्लाह के रसूल जो है यानी अल्लाह के रसूल इस हमें यकीन करना कि अल्लाह ताला के इस दुनिया का मालिक है और सेकंड क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उसके रसूल हैं ठीक है तो आखिरी क्या था लाइफ एंड हेयर आप जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं मरने के बाद क्या आखरत के दिन यानी क़्यामत के दिन यानी क़्यामत के वजूद में आना ये एक हकीकत है डे ऑफ जटमेंट डे ठीक है यानी कि क़्यामत आएगी और हम दोबारा मर के ज़िंदा होंगे ठीक है तो ये तीन पॉइंट है ठीक है अब इसकी डेफिनेशन दी गई है ठीक है आप देखें इस्लामत में ये होता है कि आप लोग आयात याद नहीं कर पाते तो ज़रूरी नहीं है आप याद याद करें हर कोई हाफिज़ नहीं होता जो आज याद कर सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कुलवल्ला हाथ ये हम याद कर सकते हैं ठीक है तो इसकी आप तर्जुम वगैरह भी याद कर लेकिन कुछ चीज़ें होती वो आप नहीं कर सकते ठीक है तो आपने क्या करना है पॉइंट याद कर लेना है faith in Allah faith in prophet the life in the hereafter और करना क्या है एक्सप्लेनेशन को उसकी अपनी वेडिंग में लिख देना ठीक है ये बहुत लंबा है आप उसको रट भी नहीं सकते ठीक है तो आपने ये पॉइंट याद करना है उसको एक्सप्लेन करने देना ठीक है आप थोड़ा बहुत मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ जिसमें वो डेफिनेशन ऑफ फेथ तो डेफिनेशन ऑफ फेथ क्या है वो फेथ को यही कह रहा है कि believe in terminology of Islam जो इस्लाम में कहा गया है उस पर आप बिलीव करो भी आपका फेथ होना चाहिए आप सवाल नहीं करो भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं है ठीक है belief in prophet of God यानी कि अल्लाह के रसूल जो है उस पर आप यकीन करो यही आपका फेथ है ठीक है things set way our guidance जो हमें गाइडेंस ने मशवरा दी उस पर अमल करो ठीक है और यही किया कि भाई कि अल्लाह जो है इस दुनिया का मालिक है उस पर ही आपका फेथ होना चाहिए ठीक है तो सिंपल आपको डेफिनेशन में फेथ में आपको यही बताया गया ठीक है आप बेसिक सबसे पहला फेथ क्या है फेथ इन अल्लाह यानी आपको अल्लाह को आपको यकीन करना जैसे कि यहाँ आए दी हुई कुल हुआ ठीक है faith in Allah space on four premise ठीक है अब फेथ इन अल्लाह इस फेमस इस पर डिपेंड करता है क्या है कि Allah exists and nobody created ठीक है अब ये हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक्स बाकी उसका वजूद मौजूद है उसने दुनिया को बनाया है ठीक है एंड ही क्रिएटेड हिम और उसने हमको पैदा किया ठीक है उसको किसी ने पैदा नहीं किया सेकंड पॉइंट क्या है he alone is a lord of the whole universe ठीक है वो अकेला है इस दुनिया का अकेला मालिक है ठीक है इसके अलावा कोई मालिक नहीं है तीसरा क्या है he alone is a master ठीक है वो मास्टर्स है एंड इज अथोराइज और पूरी दुनिया का मालिक है ठीक है और वो जो चाहता है वो कर देता है ठीक है पहाड़ों को बना देता है आसमान को बना देता है ठीक है ही अलोन ठीक है वो अकेला है और उसका कोई मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है उसके जैसा कोई नहीं है ठीक है वो अलोन है वो हमें बनाया उसकी इबादत के लिए ठीक है एंड उसका कोई जैसा नहीं है ठीक है ठीक है अब कह रहे हैं द एजेंस ऑफ अल्लाह ठीक है अब इसका प्रूफ क्या वो प्रूफ कह रहा है कि कुरान में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि एक साथ ऐसी है मौजूद है तो हम किस तरीके से इनकार कर सकते हैं जो है कि एक ऑलरेडी लिखी हुई है ठीक है अब आगे ठीक है बोलना है he alone is a lord of the whole universe ठीक है अब वो कह रहा है कि आपको बिल्कुल दिल से बिल्कुल सच्चे दिल से यकीन करना पड़ेगा भाई कि वही दुनिया का मालिक है और वही क्रिएटर है इस दुनिया का ठीक है he alone created of nothing living organism ठीक है इसका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है ठीक है हाथ पाँव जिस तरीके से होते हैं उसका कोई नहीं है ठीक है ऐसा ऐसा वजूद नहीं है और वो हर चीज़ का मालिक है उसको छोटी से बड़ी चीज़ हर चीज़ पता है ठीक है आगे चलते हैं ठीक है ही इज़ अलोन वो अकेला है और मास्टर्स मास्टर्स है यानी कि बादशाहों का बादशाह है ठीक है उसने हमें इबादत के लिए पैदा किया है इसका कोई साथी नहीं है ठीक है अब देखिए आप ये हो गया आपका ये आप आपने करना है इसको याद फ्री से करना है आपने मेन चार पॉइंट याद करने हैं उसको डेफिनेशन में चाहिए मतलब पढ़नी है उसको अपनी वेडिंग में लिख के आ जाना है ठीक है और अगर आयत याद है तो बेहतर है अगर नहीं है तो आप छोड़ दें ठीक है ये गलत लेकिन गलत लिख के नहीं है बेहतर है आप आयत को गलत तर्जुमा ना करें इसलिए मैं आयत की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अरबी इतनी आती नहीं है ठीक है तो आप इस चीज़ का ख्याल करें अब आगे दिया हुआ faith in prophet faith in prophet क्या होता है प्रॉफिट्स आर टू होमिंग अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है देखें दोनों में डिफरेंस ये बोल रहे हैं प्रॉफिट टू आर होमेडिंग प्रॉफिट जो है वो अल्लाह के रसूल हैं ठीक है तो प्रॉफिट्स जो है इंसानों के ज़रा होते हैं उनके हाथ होता है पाओ जबकि अल्लाह के कोई हाथ पाओ इस तरीके से नहीं होते ठीक है वो पाक है ठीक है आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है तो इसमें ये डेफिनेशन बताई गई है प्रॉफिट्स की तो आगे वो बता रहे हैं ठीक है तो हमने रसूल को प्रॉफिट को भेजा दी दुनिया में ठीक है अब वो क्या है वो लोग भी चलते हैं फिरते हैं खाते हैं वो बाज़ारों में जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से वो डिफरेंट बता रहे हैं तो faith in prophet is place on three premise ठीक है इसके तीन पॉइंट्स देख लेते हैं इस्लाम डज नॉट अंदर बिटवीन प्रॉफिट ठीक है इस्लाम कोई वाजे नहीं डिफरेंस पता करता है कि भाई प्रॉफिट में ये डिफरेंस है उसमें डिफरेंस ठीक है इस्लाम ने जो कह दिया वो आपको यकीन करना है ठीक है तो ऑल प्रॉफिट्स आर हमें पहली बात कि प्रॉफिट जो है वो भी एक इंसान है ठीक है वो क्रिएटेड नहीं है ठीक है faith in the miracle of prophet यानी कि जो भी मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर आप यकीन करना है ठीक है यानी जितने भी मौजूद हैं वो आगे आगे डिस्कस किए गए हैं तो इस पर आपने यकीन करना ठीक है इस्लाम डस नॉट ठीक है अब वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रॉफिट हमारे पास आए हैं इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए यानी कि यह हमारे नबी सल अलैहि आखिरी नबी तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाकी होगी और नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से इनका मुकाम है इनका भी मुकाम है ठीक है इनका अलग से मुकाम है लेकिन क्या हमें हर नबी पैगम्बर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है इसका पर्सन पे इन थोड़ी जगह कोई पर्सन यकीन नहीं करता इसका मतलब ये कि वो इस्लाम के दर्जे में है ही नहीं वो इस्लाम में है ही नहीं ठीक है तो ये इसकी आयत दी हुई है और उसके तर्जुमा दिए तो आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ऑल प्रॉफिट्स आर हमें देंगे आप ये कह रहे हैं कि ऑल प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो हमें देंगे ठीक है तो वो आगे ये कह रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो they are born like other human ठीक है जिस तरीके से हम पैदा हो वो भी पैदा हो जिस तरीके से हम मर जाएंगे तो वो भी कि दे फॉल और ह्यूमन बींग हम बीमार होते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं तो वो भी बीमार होते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं ठीक है जिस तरीके से हमारी आप कान है इस तरीके से प्रॉफिट सल्ला वसलम की हर चीज़ें हैं ठीक है ब्लड है इस तरह की चीज़ें हैं ठीक है तो वो खाते हैं पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं ठीक है ये ये बता रहा है कि मोहम्मद वसल्लम जो है इंसानों को इंसानों की तरह है तो आगे आए ये आपको आयत दी हुई है फिर इसको पढ़ लीजिए जब वो बोल रहे फेथ मरकल ठीक है अब मौजूदा पे बोले ठीक है अब वो ये कह रहे हैं कि when the incidence of ascension मिराज ठीक है ये इंग्लिश पर लिखा हुआ है एसेशन इसको पढ़ लीजिएगा ये एफ में आता है ठीक है जब ये मिराज का वाक्य आया है तो इस पर जो है आप सल्ला वसलम तो वो मक्का से खुदूस चले गए थे यानी वसल्लम रिटर्न द सेम नाइट और वो सेम नाइट को वापस आ गए थे जबकि कुरैश ने इस चीज़ से बिलीव नहीं किया वो ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रात में आप जल्दी से होके आ जाए ठीक है उस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट थी कैमल था हॉर्स एक्सेट्रा तो उसको सोचते हुए वही कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना सारा लंबा डिस्टेंस कवर कर लें वो भी सिर्फ थोड़े से टाइम में ठीक है वो कह रहे हैं ना सेम ना ठीक है वो ये कह रहे हैं पॉसिबल है ये चीज़ ठीक है लेकिन वो लोग यकीन नहीं करते इस चीज़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक ज़माने में भाई सेंचुरी वो में वो फिजिशियस ने कहा था कि आने वाले वक्त में जो है कि इंसान हवा में उड़ेंगे मेटेलिक मशीन होगी वो उसमें उड़ेंगे जिसमें वो साउंड से भी ज़्यादा तेज़ जो है वो फास्ट करेंगे जो आपको पता है कि साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है ठीक है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साउंड जो है साउंड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करेंगे and it's possible to record somebody speech के तो भाई बोल रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है तो अगर आज के देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सच हो गई हैं ठीक है तो इस तरीके से ये ये डिफरेंस बताया गया कि ये यकीन क्यों नहीं कर रहे थे ठीक है how did all this impossible thing become possible किस तरीके से इम्पॉसिबल थिंग जो थी सारी पॉसिबल हो गई ठीक है अब वो कह रहे हैं कि impossible of two type two जैसे कि एक जो होते कॉमन इम्पॉसिबल होते जैसे कि आप सल्ला वैसे मराज पे गया वहाँ से आ गए तो ये कॉमन इम्पॉसिबल थी जो लोग नहीं समझ रहे अब वो सेकंड इम्पॉसिबल थिंग वो ये बोल रहे हैं जैसे कि एक चीज़ टेबल पर मौजूद है किताब है अब वो किताब है तो फ़ौरन में चेंज नहीं हो सकती ठीक है अब एक बंदा एक जगह मौजूद है तो फ़ौर दूसरी जगह पर मौजूद नहीं हो सकता तो ये डिफरेंस बताया गया दोनों पॉसिबल में ठीक है अब the life and the hereafter day of treatment कोई पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें ये कह रहे हैं भाई कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है ठीक है तो इसको आप अपनी वीडिंग में देख सकते हैं तो यहाँ पर आयात का ट्रांसलेट की वगैरह की है ठीक है आगे आपको कह रहा है fruit of faith fruit of faith is अटल mental attitude with this prophet ठीक है यानी हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या है तो आप ने जो कहा है उस पर हम अमल करना है ठीक है और किस चीज़ से अमल करना है आपको आयत वगैरह दी हुई है ठीक है तो आप ये देख लीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर वन कंप्लीट हो गया तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें कमेंट करें और शेयर कीजिए मिलते हैं लेक्चर नंबर टू में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़